はい、ということで、今回もやってきますよ。ポケモン、ニューポケモンスナップ。今回も新しいルートスコア、ゲットしてきますよ。イェーイどこかなえー、っと、前回は霧をやって、まあ、更新もさら、さることながら、セレビいたねニュー、うん、伝説のポケモン、セレビ いたのに、テレビ出た時にもう4枚しか残ってない。 <laughs> フィルム。やばかった。ということで、じゃあ、次は、ここか、ここ。どっちやろうかなどっちやりたい逆にあいちゃんは。夜昼。昼。君は夜。でもこれ2ルートあるからね。まあね。 目指せ30、300万だな。あ、なんかキー投げてるよ、喧嘩かに。あ、そうだ、あれだよ。あの、なんだっけ。あ、驚いちゃった。これは戦うんじゃなかったっけでも、ナッシー3匹一緒に移すみたいになったよね。これ、移ってるうちよ。ピカチュウはなんかやってるよ。あれ ?2 匹あああ、別倒せ違うあれ なんかピカチュウメスピカチュウの形が違うあ尻尾ねメスオスあれこれリンガーテンだっけうん何もしないそれいやあいつ落とすんだよ落としてどうすんのあれ全然だ。なんかやってるよほらほらあー今なんか水かけられてたよピカチュウねラッシー3匹一緒に移すみたいな竜暗示的なね あったけどなんかザングースザングースと何かが戦うんでしょヘビそうだよヘビ早く出さなきゃじゃないどうやって出さない光らせるでなんか投げるあっ、来い来い来た来た。来て来いあ来る来い来いあー、なんでんじゃねえあ来た来た来た なしじゃない。負けんがにない。だだなんで負けんがなんでなんでお茶を取ってああ負けんがにしの嘘負けんがに <laughs> 今一回もヘビーのもう当たってなかったよ。残酷った。俺いつもルート行かないから、今回は左行こうかな。 歌ってんだよね。そうそう。あれなんかやる？これなんかあれでしょなんか誰か待ってんだよね。誰か待ってんでしょ。なんかうんって言ってるよ。どこ？誰？わかんない。何？うんって言ってるよ。 ほら、うーんって言ってないいびきじゃないのそれは。あれ寝てないし、待ってんでしょ、だって。手振ってるし。むずいな。 あそっちか そろそろ何を持って砂場対アケンガニとかあんのかな で、なんかミッションで砂バーが砂をかぶるみたいなこと書いてあった気がするんだよ。だから砂の山の方におびき寄せた。なんだろうね。あ、ザングースだけ取れたか。こんな青春してみたかったな。 お、4ゴール。あこれはもう5000点いくね。これ負けんかになる。これ。どこにいた奥にきっと戦ってる。こっちか。えこれもか。 攻撃シーンじゃない攻撃シーンは剣がニだあんあうまくいったんだけどなリンゴでおびき寄せてねこのピカチュウも強いよ 私が取ったピカチュウこれが5センいったでしょ大きさマックスほらえいはあええー、1マックスでしょこれ向きもだよな県外に取ったつもりはない邪魔だなあれリクエスト達成だって何か待ってる姿を撮ればよかったのかな だから今星1で寝てる時だよなんだろうね待ってる姿お意外に2位なんだろう逆に攻撃俺も強いな俺も強いな強いのばっかだね俺も強いな 私が取ったやつこれこれもダメだなんかトールがね数匹より1匹をねやった方が点数高くなるって書いてあったから大きさのうん1匹だけ取ったら高くなるまあ複数のねあるけど一応査点は加点うんそれより大きさだよね1匹のねうんあと位置も大事って はい。ああ、93万点か。少ないな。さっき私いくつ出たっけさっきは、霧で300万だったよ。まあ、長いしね。霧はいろいろ取る。種類も多いから多分。取りにくいけど。 じゃあビーチの昼も何かがあるな行ってきますま帰りキーとかいるでしょ帰りキーの方行けばいいんだよねでルートを変更しなきゃいいんだよね帰りキーの方行くには、うん、あまあ多分ねどっちにいるかはちょっと分かんない伝説もいるかなあラプラスとりあえずラプラスあちょっと待って何 この辺にピカチュウいなかったかあおいピカチュウラプラスいるぞ波乗ってはいピカチュウあ届かないサーチが喧嘩してるけどわけだねこれであれどうやっていくんだっけスピードってだってあラプラスいっちゃったよなんか飛んでるのこの喧嘩シーンを撮ったあビートピカチュウリンゴじゃないの海の方にそうそうそう でそうそうそうあいいねいいねラプラスがさラプラスもリンゴだよあせっかくピカチュウ来たのにダメかなあーリトライしたいぐらいだわあー喜んでるよピカチュウ呼んでピカチュウもっと海に行ってあピカチュウそっちじゃないピカチュウ海を泳いでって泳げんのピカチュウ タチに集中しすぎちゃったいいよ野中編だからああああなんか奥にいるあ来るんじゃないまた おい、ピカチュウ。なんでアップしちゃうの来たよ。アプラさんも来たよ。ピカチュウが全然。難しいな、これ。リンゴまき散らしすぎだろ。 <laughs> 必死なんだよ、こっちは。ああ、動いてしまったか。あ、嘘、ナッシーナッシーが乗る。 <laughs> ナッシーが乗るはやばいね。 ラジャント男子手を伸ばすよ手を戻さないか多分あれでしょあ奥にいたあれ行かないんでしょこれあそっち行くのだってこっちにもいるもんこっち後ろ姿でしょ 前でも取れるじゃんなんかビビオンはもうレベル高いからあそこでなんかいそうなんだよねないのか何を待ってんだろうねあのザングースはあ抹茶ポーズあれあどこ待ってなんかいるあやめてどうするのあリンゴ食べてるおそらく何かあれえ何怖い怖い怖い怖い あのなんか砂の中タコの砂の中に何かいるって書いてある水面はね手前だから奥に投げないと食べてるチュポって言ったけどああラプラスがいたあゼニガメ ゼニガメゼニガメなんだよこれ痛いなゼニガメなのはい後ろ後ろ姿だけでしょうがないお前親じゃねえのかもしかして子供が人の上に乗ってるぞあ起きたあだから足止めせっかく動いててくれたの 喜ぶのかな出すんじゃないなんかあ出さなかった水の方に行ってまさか泳ぐそこからの早くからのそこはリンゴじゃないの今のピンクから間違えちゃったああ待ってあこっちじゃないのラプラスは何二人とも こっちだったのかでもラプラスすぎてるよ全然どこにいんのもう向こうだよどこもう奥行っちゃったじゃんゼニガメと戻ってきてるかも最初だと思うよラプラスはあ終わった見る時間あったね欲しかったなラプラスもっと海まで導けばよかったあれで。 ゼニーゼニーはラプラスいやゼニーもやってよ後ろ姿であレベル1の方が海綺麗だななんか透明で過去の方ラプラスの4ってなんだろうな うん逆にまつげなんか新しいことしたえ怪力怪力マキオじゃないし何してたんだろう <laughs> やっぱなんかやってたのかなマーキョがなんかしてたのかなこれは更新できないけどこっちはできそう 발판시장가에コメックスも起きたの初めてじゃないんだこれはレベル1よりはレベル2の方が遠いか ゼニ画面ビーチはあれ遺跡ないんだね確かに更新しちゃったはいこれは更新しませんね だってラプラスラプラスじゃないや綺麗花取る目的じゃないもんねまさかあそこの足止めなしってラプラスに向かせるためなのかなそうね綺麗花だと思ったけどわ。き綺麗花のダンスのための足止めだと思ってたけど違うのかもねラプラスの波乗りピカチュウ取るためかね れには負けるよね何してるんだこれ嬉しそうにしてるそうなのうん書いてあるこちらの表情見えてない <laughs> 全然これも怪力じゃんほぼほぼ。 こっちのライチの方が綺麗じゃんゼニガメよしよしじゃ今日は最後なのでもう一本どっかでこれやればなビーチももう マックス本当だ取れそうだけどすごいどこかな次はビーチじゃなくてあの海かなんだっけ会場会場会場昼はやったけど朝はやってない昼と夕方しかないよ 夕方やったのねよっしゃーいってらっしゃいここにピカチュウはいないもんねうん多分シャワーズがいたんだよねこれはなんか止まってる ったけどった蛍光はなんかしそうだけどねどだっけあそうだ食べられるんだこねそうだったっけ、うん、誰にキャモメああはめさせなきゃいけない音楽流す一匹になったこの瞬間かうん タイミングかあ <laughs> ゼニガメあんなにいたあれあゼニガメだあら渦の方に行くんじゃないあら泳いでるよえいえいお前も落とせ落ちろ落ちないかああなんかした怒った喧嘩しないんじゃないのあ助けてるでもゼニガメ ゼニガメは変わんないんだよね。ゼニガメは渦に巻いて泳いでるんだ。これはあれが出てくるんでしょあれあ、なんか、あ、あ、あ、ワンタイン飛んでたよほらほらほら w h e あ、ホエルコ。飛び越え、飛び越えるやつ。ホエルコ、ホエルコ。ああ <laughs> どこだ、満タイン。怪力が何かやってるぞ。 力飛び込むんじゃなかったっけ瞬間をるかおおいいじゃん ゼーゼーするってことかもっと先あれ早い早いこいつああマウンテインが飛び込んでた今いないラプラスの方に行くの でもるよあ持ってる怪力が上になんかいるねキャモメかダメだよもう正面向いてえそっかラプラスは夕方か夕方かこっちはナマだ フェリッパの口になんか、リンゴ入れたら。あ近いああ食べたあ喜んでるじゃまたね生こぶしあ本当だ 体何してんだろうね守ってんのかな美味しいのかあれホイルコいるあ本当だえ、どこ行くの じゃなかったっけどき、聞いといて。ああ、逃げた。あ、 <laughs> ほら。あ、あなんか、なんとも言えない。マンタインが飛び越える姿撮れなかったね。飛び越えてないしね。うん。どうやってやるんだろう。ゼニガメもいたけど。水中に。ゼニガメし 水中で泳いでたじゃんサメに襲われてラプラスが助けたんだよ正面より横の方がラプラスは取れるんだ

絶対8だよわっくんが選んだ多分1700ぐらいで全部レベル高いなあうんいいのになって勝てないよあの気まする 飛び込むやつでさあ加工とかできるしさあどうでしょうか あれ大きさが全然これは大きさかったんじゃないかいああれでも何が他のポケモンどこにいる青くにいるのかうんと1かあ1が中心だねいいねこれいけるんじゃないこれいけるんじゃないいったね 何をしてるシーンかわかんないけど何してんの煽ってんのかなこれキングは意外とねいいの撮ってんだよね動きが少ないからあら低くえやばほら大きいじゃん絶対私の方だったら2000だったよ 千三百ってひどいね。イ陰向きがすごいんだあでもリクエスト達成したなナイスタイミングいいねもうね飛んでるだけだもんな なんかしたと思ったけどね。すごい。やれてる。 時間がないということで今回はこの怪力の画面で終わりですはいまたね